¿qué tal chicos? Soy Solo Freak y bienvenidos a un nuevo video reacción. Así que, bueno, primero que nada, muchas gracias por el aviso chicos, pero recuerden que estoy suscrito al canal de Roaster Tits así que realmente siempre veo qué, qué video sube, <laughs> ya que por Twitter, por Facebook, por mi página de Facebook, por otros comentarios aquí en, YouTube me estuvieron diciendo respecto a este video. Créanme, supe cuando lo subieron. Y, bueno, lo subieron ayer de hecho, pero creo que se habría subido el video un poco más tarde. Ah, y, y, bueno, no, quiero esperar, vayamos directo al video. Ruby. No puedo... No, puedo creer que Penny sea todavía más linda de lo que ella era. ¿Ruby? ¿Ruby? What is the matter, Ruby? Oh, I need a battery for Penny. Uh. Here you go. <laughs> ok, de hecho se ve tenebrosa con los ojos en blanco. 13 <laughs> de mayo. Just kidding. I do need this though. <laughs> First members, lo, supuse. Ok, la fecha oficial es el 13 de mayo. Supongo que esa es fecha oficial para primeros miembros eh, en la página oficial de Roster que eso sería el... Oh, ¿Dónde está Eso sería el día... El siguiente sábado. Entonces supongo que el primer episodio de Ruby Chibi en YouTube va a estar el día 20 de mayo, creo yo. Y si es así, nosotros estaremos reaccionando posiblemente un, una semana después o quizás varios días después. Así que sí, el primer episodio de Ruby Chibi está en, YouTube el día 20. A partir del día 23 en adelante pudiéramos, pudieran esperar el video reacción aquí en mi canal para, para lo que será Ruby Chibi. Tengo entendido que el volumen 5 estará al aire por ahí de otoño, pero eso no nos da una fecha exacta. Pero ojalá que, chicos, si, si esto se, es así, eh, me puedan acompañar a través de toda esta serie con Ruby Chibi, ya que por fin tenemos algo de Ruby en... No sé cuántos meses han pasado desde la última vez que vimos algo de Ruby en YouTube. Y, bueno, muchísimas gracias por todo chicos. Estén esperando más videos como este. Y, y bueno, muchísimas gracias por todo. Yo los veo en la siguiente. Soy Luis y luego Freak. Bye bye.